И всем привет, с вами снова Вова, и сегодня я буду играть в GTA Shinobi World. Мод на Наруто. Сегодня я просто буду показывать ну, саму игру. Вот здесь есть такие вот чел челы из Наруто. Ну там их пять вроде, как бы. У меня есть другая часть, покруче. Но я пока что эту покажу. Я сейчас коды ложу, а то без котов это не легко играть. Go see mama suck my dick. Э, также в этой игре можно вселяться э, ну, в других людей, например, давайте вот Сейчас уменьшим, может, как Давайте, например, вот этого. Так, это не... Например, вот это. Ну все, мы вот это чубрик. Это теневое клонирование, то есть у меня такие же будут клоны. Также, когда сидеть можно, ну, сидеть в любом транспорте, время может замедляться. Так. Если вы заметили, что теперь в этой игре справа правой внизу, правой стороне внизу там есть иконка, то есть нарисован чубрик и скорость, то есть показывается. Тоже смотрим. Ну давайте попроходим миссии что ли. Don't Репортаж с говна. Видео сним... начал снимать недавно, поэтому я плохо еще снимаю. Вот только сейчас начинаю потихонечку. Нахуй? Вот этот вот Саски вообще убить на нашей базе почти ну, невозможно. Смотри, как убил. Итак, пойдемте миссию проходить. Ну, мы пропустим. Мы садимся на велики. Какие-то тупые. Едем в какую-то вагину. Takes back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive. А за нами гонится какая-то хуета на Кадиллаке. Блять. Вот это хуета разнообразная. Очень плохо поехали. Почему эти хуесосы быстрее меня ищут? Сейчас мы какую-то вагину приехали уже. Этот пидор говорит, за нами едьте. Кончик. CJ. Why you bother coming back? Блять. Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? Вы хуи вы того поёбы. off there now, home. Куда они сейчас вернут? Я сейчас пока что просто на видео и пройду сам миссию. Итак, я, про... я уже про... прошел миссию. Он там что-то сделал себе. Эти хуесосы жирные что-то пиздят там. А та хуй... Что там за хуесос, блядь, катается? Заебано. Так же надо покататься. Пошли нахуй, я уже показать. Тук-тук. Ёбок, выходи. Я тул, я ёбок. Сейчас шмалька это выйдет. Уёба, выходи. Ем, злака. functional. Пошлите в магазин зайдем. Купим себе что-нибудь. Ржать-то нечего. О, жрать. Тут так Что за хрень? А. Что за хрень? Блядь. Короче, это блядская хуйня у меня вылетела. Ну чё, меня не удивляет, что все эти, блядь, гаташки ебучие вылетают всегда. Ну, всем пока. В следующем видео я выложу сегодня в 22.00 по московскому времени. Всем удачи, всем пока.